uh, halo teman-teman kita lagi di Pekalongan lagi mau nyoba kamera uh, Fastback S5 untuk rekam slow motion minuman bersoda, bersoda. kanan saya ada um, Ulin ya nama lengkap siapa? Ulin uha Ulin uha ya terus yang ini dari Tegal hmm, ya. gila dari Tegal ke Pekalongan cuma buat nyobain kamera isi video oke okay terus ada beberapa teman-teman di belakang juga belakang kamera coba lihat tunjukin Nah, lengkap. Ya. Ini kameranya ya. Ini kameranya. Terus kita udah nyiapin beberapa itu. Coba kita pengen lihat uh, gimana sih hasilnya kalau minuman bersoda pakai Mentos. Oke, kita lihat dulu sekarang. Ya. Carilah. Oke. Apa oh harusnya ya banyak kasih item? kasih kasih kasih kasih kasih ya ya kalau biar kesannya memang di jatuh kaki kena nggak nih kena ya nggak apa-apa 난 다음에